so bright, it's hard to breathe, but that's alright. जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो मेरी शूटर मेरा नशा मेरी घास थी वो मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली वो दिखती